Donnelly no atravesó las cuevas. A partir de aquí, su guía, tan poco fiable como es, ha desaparecido para mí. Ahora entiendo que es algo entre nosotros dos y entre cualquier correspondencia que pueda extraerse de las rocas mojadas. Esta parte me deja sin palabras. La primera vez que le vi estaba sentado a un lado de la carretera. Estaba esperando a que te sacasen de los restos del accidente. Parecía como si el coche hubiese caído desde una gran altura, las entrañas del motor esparcidas sobre el asfalto, como agua subterránea. sabemos que la primera vez que vio a Jacobson fue tras el accidente que le costó la vida a Esther. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué subida. Madre mía. Madre mía. sería esto con un Oculus con mucha más resolución es lo más increíble que he visto jamás en realidad virtual bueno, ¿quién dijo vértigo? Soy lo que baja. No sé, la caverna tendrá como... Como 3-4 metros de anchura. 2 o 3 de altura. es que no he visto nada igual en mi vida. Qué forma de usar el audio, la luz, las texturas. salimos a otra zona. la salida de la cueva, los bordes. Otro oh, increíble río. Es que el agua, qué bien lo han hecho. Que juegan con el sonido. ¿Cómo cambia el río del agua atención por los detalles. corriente de agua tiene su propio sonido. ¡Qué artistas. ¿Qué quién es esta vela aquí en medio de la caverna una vela encendida. El camino empedrado. Son las gotas que caen. Están cayendo aquí que jamás he visto nada parecido a esto te haga sentir lo que hace sentir estar aquí. Todo el mundo debería probar esta demo. Todo el mundo. Vaya forma de vender ocurrir. Esta salida es... que no, lo podréis apreciar en el, monitor, en el vídeo, pero esta salida, esta sensación de estar saliendo, es espectacular, de verdad. Estoy viajando a través de mi propio cuerpo siguiendo la línea de infección desde el destrozado fémur hacia el corazón. Engullo puñados de analgésicos para permanecer lúcido. En mi delirio, veo los resplandores gemelos de la luna y la antena, brillando para mí a través de las rocas. personaje está mal herido. Qué caverna. Qué techos, qué alturas, qué espacio, qué dimensiones. Es, que es como un sueño. Ahora recuerdo la frase aquella que decía que el visor de Valve era como un sueño lúcido pues se hubieran adaptado esta demo qué maravilla qué maravilla A ver, ¿dónde nos enganchamos? que lo digo como lo siento, ¿eh? A día de hoy no hay nada mejor en realidad virtual de consumo que esta demo con Vireo. Esta es la cara de un hombre ahogado reflejada en las aguas de una noche de luna llena. Solo puede tratarse de un pastor borracho y muerto que ha venido a llevarte a casa. Es asombroso. Y Virello tiene mucho mérito, ¿eh? De lograr un efecto tan convincente como este. Desde luego las dos cámaras están en su sitio. No entiendo la letra. Away que no sé qué más puedo añadir. Me estoy arrastrando por el suelo de la caverna, subiendo, y es que casi casi puedo sentir cada piedra en mi pecho. Es asombroso, es... Esto, esto lo tiene que probar todo el mundo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. esa caída de agua, que es totalmente real la sensación. Qué bien han sabido aprovechar este motor. Qué forma de sacarle todo el partido. Madre mía. Bueno, abajo. es la M5 en lugar del accidente. En una especie de sueño. Bajo el agua. La camilla. La puerta del coche. Un tubo de escape parece. Cartel. Y aquí debe ser donde ocurrió el accidente. salimos. No he comentado nada de la banda sonora, pero... Ya la estáis oyendo. De verdad, para darle un premio. Igual que a, todo de Arister. La sensación de ver la luz al final del túnel nunca había sido tan literal como esta. ¿Qué es esto? Las velas, una tienda de campaña, barriles. La luna increíble. La luz, es que se percibe la luz de la luna. Me hubiese gustado haber conocido a Donnelly en este lugar. Habíamos tenido tantas cosas de las que hablar. ¿Fue él quien pintó estas piedras o fui yo? ¿Quién dejó las ollas en la cabaña del embarcadero? ¿Quién creó el museo bajo el mar? ¿Quién cayó silenciosamente hacia su muerte en las aguas heladas? ¿Quién erigió esta antena dejada de la mano de Dios en primer lugar? Emergió toda esta isla hasta la superficie de mi estómago, obligando a las gaviotas a alzar el vuelo. dejando alucinado. Por cierto, ahí está la antena. Y ahí tenemos que llegar. Velas con fotografías. Comenzaremos a crear nuestra propia versión de la costa norte. Garabatearemos en lenguas muertas y diagramas eléctricos, y los esconderemos para dar que pensar y murmurar a futuros teólogos. Enviaremos una carta a Esther Donnelly y le exigiremos su respuesta. Mezclaremos la pintura con cenizas, asfalto y el rubor de nuestras infecciones. Pintaremos una luna sobre el cruce de Sanford y luces azules cayendo como estrellas a lo largo del arcén. Eso creo que es un desfibrilador. forma de jugar con la luz Esto parece, cuando sea una fórmula química o algo así. Os digo que es maravilloso. Sentir lo que estoy sintiendo en estos momentos es maravilloso. de productos químicos en el asfalto, el escape del aire acondicionado, líquido de frenos y gasolina. No dejaba de oler sus dedos mientras permanecía sentado a un lado de la carretera, como si no pudiese comprender o reconocer el olor. Dijo que había estado viajando de regreso de una conferencia de ventas en Exeter, que había parado a tomar unas copas de despedida, pero que había controlado lo que bebía. Se podían oír las sirenas sobre el tráfico parado. Pero ¿quién es él? ¿Es él? Desde aquí puedo ver mi armada. Reuní todas las cartas que tenía intención de enviarte si hubiese conseguido llegar al continente, pero que, en su lugar, conservé en la parte inferior de mi mochila y las extendí por toda esta playa perdida. Después, cogí cada una de ellas y las convertí en barquitos de papel. Te doblé en varios pliegues y cuando el sol se estaba poniendo, hice zarpar la flota. Dividida en 21 piezas, te entregué al Atlántico y me senté hasta que vi hundirse hasta la última de ellas. 21 barquitos de papel como cartas a nuestra querida Esther. Pues ha llegado el momento de emprender el último camino, a buscar el perdón y la redención. que una experiencia como esta te pueda llegar a hacer sentir estas cosas, a emocionarte de esta forma, porque es muy emocionante vivir esto en primera persona. Cuando Paul cayó muerto en la carretera hacia Damasco, le resucitaron golpeándole en el pecho con piedras que recogieron junto a la carretera. Permaneció sin vida 21 minutos. Sin duda alguna, tiempo más que suficiente como para producir un descenso en los niveles de oxígeno de su cerebro y causarle alucinaciones y delirios de trascendencia. Me estoy quedando sin analgésicos. Y el resplandor de la luna es casi cegador. 21 minutos, 21 cartas. ¿Y quién es por? ¿Es él? ¿O somos nosotros? He comenzado mi viaje en un barco de papel sin fondo. Volaré hasta la luna en él. He sido doblado a lo largo de un pliegue en el tiempo, una debilidad en el papel de la vida. Ahora, tú te has acomodado en el extremo opuesto del papel. Puedo ver tus marcas en la tinta que penetra a través de la fibra, la pulpa vegetal. Cuando nos hundamos y la jaula se desintegre, nos entremezclaremos cuando este avioncito de papel abandone el borde del acantilado y talle estelas paralelas de vapor en el aire, nos uniremos. Si tan solo Donnelly hubiese experimentado esto, se habría dado cuenta de que él era su propia costa, al igual que yo soy la mía. Al igual que yo me estoy convirtiendo en esta isla, él se convirtió en su sífilis, refugiándose en las sinapsis ardientes, las piedras, la infección. Volví a mi coche después, con las manos aún temblorosas y una herida en la cabeza abierta por el impacto. Adiós a las tías llorosas y a los tíos traumatizados. Adiós a lo extraordinario. Adiós a lo tangible. Adiós Wolverhampton. Adiós Sanford. Adiós Cromer. Adiós Damasco. Este sendero del acantilado está resbaladizo por el rocío. Es difícil ascender por él con semejante infección. Debo estirpar la carne muerta, y arrojarla desde la antena. Debo convertirme en uno con el mismo aire. Vamos pues a arrojar la carne desde la antena. Se acerca el final de este increíble viaje. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sensación! ¡Qué bárbaro! Se agotan, se agotan los calificativos. Él no estaba borracho, Esther. No estaba borracho en absoluto. No había bebido con Donnelly, ni había discutido con Jacobson en el mar. No aceleró por las costas perdidas y las playas terminales de este archipiélago naciente. No quería que su capó acabase arrugado por el impacto, como un pañuelo usado. Su parabrisas no estaba totalmente estrellado, como un mapa de los cielos. Sus pinturas, grabadas con diagramas de circuitos, extraños peces para ligar a las gaviotas, la fosforescencia de las marcas del derrape, iluminando todo el tramo de la M5, desde Exeter hasta Damasco. Vaya escalera. Vaya ascensión. El viento como mece las, las ramas. El sonido de la verja. Real, esto es real. ¿Real o virtual? Yo digo que real. Ya no quedan lugares a los que subir. Abandonaré este cuerpo y lo entregaré al aire. Vamos allá. Querida Esther, he quemado los acantilados de Damasco. Me he saciado de ellos. Mi corazón es mi pierna y una línea negra grabada en el papel a lo largo de esta barca sin fondo. Para mí eres como un nido, cuyos huevos sin romper, como fósiles, se unen, eclosionan y arrojan pequeñas flores negras al aire. De esta infección, esperanza. De esta isla, vuelo. De este dolor, amor.